Saluton al mondo. Hodia mi volas paroli pri mien memdesignita mem designita mem designita chemison kaj mi an Mi designis mian verdan roboton. Uh, kaj mi mendis glumarkoin. Kaj Unum, ium larga, larga cemison, sed mi penses che mi ne comprenes ium larga, cer <laughs> la cemison, la cemison estas tre larga po mi, se mi ja scetas gin kai able <laughs> mi mendos malarĝa malarĝan ĉemizon poste mi trikis kai finis la esperantujo ĉapelon mi fieras um, mi uzis katono kai acrila fadenon cotonon kai acrylan adenon po citio kai post mi finis cin mi anca volas la chapelon po mi do mi tricas la chapelon po mi mi us das cotonon kai merinon padenon Marinan, katonan, kai merinan fadenon ta mi tre shatas citium fadenon po mi uh, mi pensas ke ke ju mi pensas ke mi devas shanji mia mian ĉapelon ĉar mi aldonas iom da blanca fadenon sed eble mi devis aldoni la verdan fadenon hm, mi povas ŝanĝi ĝin ankaŭ mi oh, mi e comences novan chapelon kai mi havas mm, problemo mm. Mm-hmm. atendo <laughs> mi havas <laughs> novan ĉapelon. Mi trikas ĉi tiun parton dum mi spektas filmon en la kinejo. Do mi trikas sen vidi. Sen vidante. Uh, ah, mi uzas... Kion mi uzas? Mi uzas lanon. Citiua chapelon. Cae la... La ferda? Ne estes la sama ferda qui... qui... Ciel... Citium. Mi nes cios cio mi dieras. To. Mi exer sadis mien scribun scribun emm en in mia creo ee ee ee mi scribis cursive en esperanto cae mi pensas ci estas bone bonete uh, mi ŝatas skribi sed mi ne povas skribi ofte ĉar mia manoj dolorus al mi ofte. tio okazas um, mi ne scias kion mi volas diri nun do <laughs> ĝis la revido